Scripts and Function with Scilab को Tutorial ट्युटोरियलमा स्वागत छ Scilab मा फाइल हरुको एक संक्षिप्त परिचय सँगै सुरु गरौँ जब धेरै कमान्डहरु एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ यी स्टेटमेन्टहरु Scilab एडिटरको एउटा फाइलमा लेख्न अझ सरल हुन सक्छ यिनीहरुलाई स्क्रिप्ट फाइलहरु भनिन्छ यस्तो स्क्रिप्ट फाइलमा लेखिएको कमाण्डहरु एक्जिक्युट गर्न एक्जेक फंक्शन सँगै स्क्रिप्ट फाइलको नाम प्रयोग गर्न सकिन्छ यी फाइल सामान्यतया यिनीहरूको सामग्री अनुसार .sce वा .sci एक्सटेन्सनमा हुन्छन् .sci एक्सटेन्सन भएको फाइलहरुमा साइलैब फंक्शन र वा युजर डिफाइन्ड फंक्शन समावेश हुन्छ यी फाइलहरू एक्जिक्युट गरेमा यिनीहरू साइल्याब इन्भाइरोमेन्टमा लोड हुनेछन् तर यिनीहरूलाई एक्जिक्युट गर्दैन जबकि .sce एक्सटेन्सन भएको फाइलहरूमा साइल्याब फंक्शन र युजर डिफाइन्ड फंक्शन समावेश हुन सक्छ कृपया सम्झौं .sce र .sci एक्सटेन्सन नामकरणको शैलीको नियमहरू होइन तर साइल्याब समुदायमा प्रचलित शैली हो कम्प्युटरमा साइल्याब कन्सोल विन्डो खोलौं कमाण्ड प्रम्प्टमा कमाण्ड pwd टाइप गरेर प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी जाँचौं साइल्याब कन्सोल विन्डोको टास्क बारमा जाउँ र साइल्याब एडिटर खोल्न एडिटर अप्सनमा क्लिक गरौँ मैले पहिले नै फाइलमा कमाण्डहरु टाइप गरेको छु र यसलाई helloworld.sce को रूपमा सेभ गरेको छु त्यसैले म त्यो file open a file shortcut icon प्रयोग गरेर छु helloworld.sce छानौ र ओपन मा क्लिक गरौ तपाई नयाँ फाइलमा कमाण्डहरू टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यो फाइल फाइल मेनु प्रयोग गरी helloworld.sce को रूपमा करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरीमा सेभ गर्नुहोस् साइलैब एडिटर्स मेनु बारको एक्जिक्युट बटनमा जानुहोस् र लोड इन्टु साइलैब विकल्प छानौ यसले साइलैब कन्सोलमा फाइल लोड गर्नेछ कन्सोलमा फाइल लोड गरेपछि स्क्रिप्टले तपाईले देखे जस्तै आउटपुट देखाउँछ यसमा सम्बन्धित कमाण्डहरूको लागि दुवै कमाण्डहरू र आउटपुट परिणाम रहेको छ अब a को मान 1 मा बदलौं एडिटरको फाइल मेनुमा जाउँ र सेभ क्लिक गरौँ हामी सिधा साइल्याब इन्टरप्रेटरबाट एक्जेक्ट कमाण्ड प्रयोग गरी स्क्रिप्ट फाइलको पाथ दिएर स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्न सक्छौं एक्जेक ब्राकेटमा दोहोरो उद्धरणमा helloworld.sce जुन फाइल नेम हो र एन्टर थिचौं स्क्रिप्ट फाइलले एक्जेक फंक्सन प्रयोग गरेर उस्तै आउटपुट उत्पादन गर्छ अब बारे चर्चा गरौँ एउटा फंक्सनको परिभाषा कीवर्ड कीवर्डबाट सुरु हुन्छ र एन्ड फंक्सन कीवर्डमा अन्त हुन्छ मैले पहिले नै साइलैब एडिटर प्रयोग गरी एउटा फंक्सन फाइल function.sci मा सेभ गरेको छु म त्यो फाइल खोल्ने छु तपाईले यहाँ फंक्सन परिभाषित गरिएको देख्नुहुन्छ यिनीहरूमा डिग्री आउटपुट प्यारामिटर हो र रेडियन इनपुट प्यारामिटर हो फंक्शन नेम टु डिग्रीज हो म एक्जिक्युट मेनु विकल्प प्रयोग गरी यो फंक्सन साइलाबमा लोड गर्नेछु फंक्सन अब console कन्सोलमा लोड भएको छ यो exec command प्रयोग गरेर पनि लोड गर्न सकिन्छ एक पटक एउटा फंक्शन लोड भएपछि यसलाई अन्य कुनै साइल्याब फंक्शन जस्तै कुनै पनि तोकिएको आर्गुमेन्टहरू पठाएर कल गर्न सकिन्छ प्रतिशत चिन्हको बारेमा याद गरौँ र यसको प्रयोगको कारण सम्झौं अब रेडियन्स टु को पर्सेन्ट पाई बाइ 2 र %pi/4 को मान पत्ता लगाऊ %pi/2 र percent pi/4 अब हामीले एक वा एक भन्दा बढी इनपुट र आउटपुट आर्गुमेन्टहरु सहितको फंक्शन हेर्ने छौं यो फंक्शन इनपुट आर्गुमेन्टको रूपमा पोलर कोअर्डिनेट लिनेछ र आउटपुट आर्गुमेन्टको रूपमा रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट फिर्ता गर्छ मैले पहिले नै टाइप गरेको फाइल खोल्नेछु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ x र y आउटपुट प्यारामिटर हुन् र r र θ फंक्शन पोलर टु रेक्टको इनपुट प्यारामिटर हुन् म एक्जेक विकल्प प्रयोग गरी यो फंक्शन साइल्याबमा लोड गर्ने गर्नेछु एक पटक फंक्शन लोड भएपछि हामीले फंक्शन कल गर्न आवश्यक पर्छ यो फंक्शनलाई दुई इनपुट आर्गुमेन्टहरू र दुई आउटपुट आर्गुमेन्टहरू आवश्यकता पर्छ त्यसैले r 2 थीटा बराबर 45 र अब हामी यसलाई कल गर्ने छौं x1, y1 आउटपुट प्यारामिटर बराबर फंक्सनको नाम polar2rect ब्राकेटमा r कमा र एन्टर थिचौं तपाईले x1 र y1 को मान देख्नुहुन्छ साइलाबको रमाइला विशेषताहरू मध्येको यो एक हो कि तपाई एउटा .sci फाइलमा कुनै पनि संख्यामा फङ्सन परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ यसो गर्दा कृपया सम्झौं कि डिफल्टमा फङ्सनमा परिभाषित सम्पूर्ण भेरिएबलहरू लोकल हुन्छन् यी भेरिएबलहरू एन्ड फङ्सन किवर्ड सहित फङ्सनको परिभाषित गर्दा फङ्सनको अन्तमा प्रयोग गरिन्छ यो सुविधाको फाइदा हो कि हामी एकै भेरिएबलको नामहरू विभिन्न फंक्सनमा प्रयोग गर्न सक्छौं यी भेरिएबलहरू हामीले ग्लोबल विकल्प प्रयोग नगरेसम्म मिश्रित हुने छैन अझ ग्लोबल भेरिएबलहरू बारे बुझ्न हेल्प ग्लोबल टाइप गरौँ कृपया याद गरौँ यदि कुनै भेरिएबललाई भित्र निगरानीमा राख्नु पर्छ भने डिस्प आवश्यक हुन्छ एउटा फाइल भित्र तपाई आफै स्टेटमेन्टको अन्तमा सेमिकोलन राखी यसको असर हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिस्प स्टेटमेन्टको लागि पनि जाँचौ इनलाइन फंक्शनहरु फंक्शनहरु कोडको खण्डहरू हुन् जसमा सही तरिकाले परिभाषित गरिएको इनपुट र आउटपुटको साथै लोकल भेरिएबलहरू हुन्छन् एउटा फंक्शन डिफाइन गर्ने सरल तरिका भनेको def कमाण्ड प्रयोग गर्ने हो साइलेबले इनलाइन फंक्शन सृजना गर्न दिन्छ र यो फंक्शन छोटो हुँदा बढी उपयोगी हुनेछ यो def फंक्शनको मद्दतले गर्न सकिन्छ यसले दुई स्ट्रिङ प्यारामिटर लिन्छ पहिलो स्ट्रिङले फंक्सनको इन्टरफेस परिभाषित गर्छ र दोस्रो स्ट्रिङले फंक्सनको स्टेटमेन्टहरूको परिभाषा दिन्छ def कमान्डले साइल्याबमा फंक्सन परिभाषित गर्छ र यसलाई लोड पनि गर्छ def कमान्डले परिभाषित गरेको फंक्सन छुट्टै एक्जिक्युट मेनु प्रयोग गरी लोड गर्न आवश्यक छैन यो अवधारणा स्पष्ट पार्न एउटा उदाहरण हेरौं म inline.sci फाइल खोल्ने छु जहाँ मैले inline फंक्शन लेखेको छु म एडिटर विन्डोलाई रिसाइज गर्ने छु माथि उल्लेख गरे चाहिँ पहिलो स्ट्रिङले फंक्शन घोषणाको परिभाषा दिन्छ र दोस्रो स्ट्रिङले फंक्शन स्टेटमेन्टको परिभाषा दिन्छ हामी साइल्याब एडिटरमा यो फंक्सनलाई लोड छौं र यसलाई डिग्रिज टु रेडियन्स अफ 90 र डिग्रिज टु रेडियन्स अफ 45 को मानहरु पत्ता लगाउन प्रयोग गर्छौं एउटा फंक्शनले आफू भित्रको अरु फंक्शनलाई मात्र होइन आफैलाई पनि कल गर्नुपर्छ यो फंक्शनको रिकर्सिभ कलिङ हो यो आवश्यक छ उदाहरणको लागि जब एउटा इन्टिजरको फ्याक्टोरियल गणना गर्न एउटा लेख्नु लेख्नुपर्छ साइल्याबमा फाइल फर्म्याटहरूको थप चर्चा गरौँ पहिले उल्लेख गरे चाहिँ साइल्याबले दुई प्रकारको फाइल फर्म्याटहरू प्रयोग गर्छ एससीई e फाइल फर्म्याट र SCI format .sce file extension सहितको फाइलहरु स्क्रिप्ट फाइलहरु हुन् जसमा तपाईले अन्तर्क्रियात्मक साइल्याब सत्रमा इन्टर गरेका साइल्याब कमाण्डहरु छन् र त्यहाँ डकुमेन्टमा उपयोगी हुने कन्टेन्ट लाइनहरु पनि हुन सक्छन् र तिनीहरु स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्न एक्जेक कमाण्ड प्रयोग गर्न सक्छन् .sci फाइल एक्सटेन्सन सहितको फाइलहरु फंक्सन स्टेटमेन्टबाट सुरु हुने फंक्सन फाइलहरु हुन् एउटा .sci फाइलमा धेरै फंक्सन घोषणाहरु हुन सक्छन् जसमा आफै कुनै पनि संख्यामा साइल्याब स्टेटमेन्टहरु हुन सक्छन् जसले फंक्सन आर्गुमेन्टहरुमा वा मूल्याङ्कन पश्चात आउटपुट भेरिएबलहरुमा काम गर्छन् यसरी हामी यो साइल्याबको स्क्रिप्ट्स एन्ड फंक्शन्स स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं साइल्याबमा अरु धेरै फंक्सनहरु छन् जुन अन्य स्पोकन ट्युटोरियलमा चर्चा गरिनेछ साइल्याबका लिंकहरु हेर्दै गरौं यो spoken tutorial free and open source software in science and engineering education फसीले बनाएको हो फसी प्रोजेक्टको बारेमा थप जानकारी fossi.in वा scilabin मा उपलब्ध छन् यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ विस्तृत जानकारीको लागि spoken-tutorial.org/nmeict intro मा हेरौं म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार